دور زت گور بشین بجوا جندی علا بجارا علا مثل گوسی سرها دور حبيبا سعلا هي سون خدارا حال اقتا بازی علا عمل يجب بقومی لهن قارد هاروگی الله هدایت شلو خال عاد ادهار بيت ارهان طريقة شتلني جي ريت أمتشي رزقي شنوتلي زمانا شلو بلاها دوت سات أدري تشاقي تلقى مؤمن زبازي دينا شريع الهابي تو دين جهاق رسولي بعام الله سي توفيق تون توبات الناس حسو أهلو سنسري زاري إرشاد ثقون مقام لطيكي نارون نيجر أستر زبازي الله دو تاب مرقين الله رحمن من قرحا حبيب سوق المودا حول قوتك الله كشبت ليك أبكوزي كي نلقى أهل القبلة راك ألما تلطهرون ألمات الطهارو ترأيو يوم ديراتشو ريتشاي كفر غوريزي غزوات الضيقة كان دينا ثقر حبي چيزي حضر ثار شينازي الله دوت ساكر باقي ازدادا ديرا قرال دينا ثوت شباب زدا درقا قدرات وداثون قهر ياثون صلت به آمين الله يا الله